Jo soc l'Arnau Monterre, investigador de, de l'INA 3, de la Universitat eh, Oberta de Catalunya, i bàsicament faig recerca sobre la relació entre eh, moviments, tecnologies i societat i com està transformant diguem, la, les formes de, de participació i democràcia en l'era digital. No? I diem la taula de, de valors i economies de la cultura, el que intenta obrir és un debat entorn precisament a quins són els models emergents que existeixen, diem, en aquest nou model de, de societat. No? Per una banda, societat xarxa, no? protagonisme de les tecnologies, d'una societat cada cop més connectada, en un context, evidentment, eh, per una banda de, de crisi econòmica i crisi política, però també de, d'una profunda eh, innovació política, innovació institucional i possibilitats realment de, de transformació de les, diguem, de, les, de les formes de, de fer, d'entendre i de, de produir i construir la cultura. No? Jo destacaria alguns elements. No? Primer de tot que la crisi econòmica no només posa de manifest el problema diem, de, de l'accés als recursos per, per produir cultura, sinó posa de manifest un model cultural basat en, diem, en, una, en una cultura controlada, fortament controlada i intervinguda per l'Estat, posa en crisi un model de cultura construït en base a la propietat intel·lectual, que es posa també en crisi diguem, pels nous models de, i els nous formats de, de, de l'era digital, i també posa en crisi el, el propi paper del creador. No? Això, això implica pensar la cultura des, de, diguem, des del conjunt de la, diguem, de la societat no? com un problema eh, col·lectiu i com un problema que té molt a veure també amb les formes, amb les formes de govern no? i de construcció de processos eh, col·lectius quines són les contribucions que fa diem, la, el que nosaltres diem la cultura de, de la xarxa, la cultura de, de les pràctiques que, que originalment venen desenvolupades des, de, des, de, des del món digital, no? que són realment la, diem, la cultura digital ve, ve impulsada per pràctiques de, de cooperació entre iguals, per processos de desintermediació. En la mesura que, el, que els models Ah, de, els models de creació es descentralitzen, doncs això genera que es donin dinàmiques de, molt productives en el sentit de, diem, de, productives en el sentit de, de crea, creació social, no? de, de creativitat social. No? És interessant entendre les transformacions, diguem, en la societat de, precisament de la informació i del coneixement, les transformacions socials no? i com s'obren nous escenaris desintermediats també on la, on la, la ciutadania pren diguem, les rendes, les rendes de, de, de la seva vida, decideix autoorganitzar-se, generar processos de, de construcció col·lectiva, de, de, pues, de processos eh, electorals, de processos de, de construcció ciutadana ciutadana de la Política que precisament eh, posen en crisi un model de democràcia com l'enteníem fins ara i plantegen eh, nous models. No? Jo crec que en primer lloc una de les coses que ha de fer la institució és diguem, eh, predicar amb l'exemple, no? és a dir, que els seus processos eh, es construeixin precisament doncs, de manera oberta, de manera col·laborativa, participada, que tots els seus recursos eh, estiguin disponibles i totes les seves creacions estiguin eh, obertes i llicenciades perquè puguin ser reutilitzades, modificades, etc. No? Després, i en, el, en la mateixa direcció, crec que, que, que la institució pública, en aquest cas l'Ajuntament, la, no? l'Ajuntament d'una ciutat, el que ha de fer és eh, generar com jurisprudència en aquesta direcció. No? I amb això diguem, et blinda un model a nivell jurídic, però després tu has de tenir diguem, la comunitat, la gent, la, diguem, la ciutadania que, que agafi això, ho, ho reapropi. L'Ajuntament ha de posar les condicions pel, pel blindatge de que es garanteixi una producció oberta, una, una, una eh, producció que garanteixi eh, drets fonamentals però que també eh, defensi els, els, els creadors i els productors i després també com eh, obrir espais d'autonomia. No? Precisament una de les riqueses de la democràcia ha de ser com fomentar l'autonomia de la social, no? que la creació pugui ser independent de, de, de la pròpia marca política. Pensar en nous models diem, que transcendeixin la, la part pública i precisament apostin per una gestió comuna d'aquests recursos que, que són de tots doncs pot tenir, pot tenir resultats realment sorprenents. No? El, el que no pots trobar dins de la institució ho has d'anar a buscar fora perquè la creació, la innovació, Eh, la, la capacitat de transformació la trobaràs pues, amb el conjunt de la ciutadania i a la ciutat com a espai on, on es produeix totes aquestes transformacions.